Mana mana? Tanda tanda. Mana mana saja. Perang perang. Masa dia untuk perang. Oh ramai oi. Ih bapak banyak, Kak Azim lagi banyak. Oi, men, tak apa, kita tunggu satu tempat, senang. Kalau mak dia tu senyata dah. For fuck Abon, caw caw Gazi ramai gila Empat lah woi Aduh Oh, keluar keluar Gila lah tempat ni Kau cakap dah nak perang ke apa Hahaha <laughs> Main circle lah Circle pun settle lagi ya? Belum ni. Memang akan lambat lah eh? Map besar ni lambat sikit Oh, jangan-jangan sekejap kita, kita tengah, dia ambil tu kita lepak dah hmm. Shit, tak ada apa Ya Oh, ada benda Dekat ni Pergi perang jah Tunduk, tunduk, tunduk, tunduk, tunduk. Oh, wow, wow. Ada kereta kah? Hai bang. Susah. Dia. Lah. Kau boleh tembak tu rifle. 120 tu bang. 120. Dekat. Bawah oh, ni. Nampak dah. Susah, susah bang. Tak kena. Nampak dah. SMG tu tak sampai lah. Ya, benzin dah sekejap. Nak ambil rifle tu. Jom. Cek, ui. Bawang tembak lah. <laughs> Main-main. Masalahnya eh, tak eh, ada. Eh, mana kotak dia? Kotak dia lepas? Hah? Mana kotak dia? Oh tu. Okay. Oh ada orang, ada orang. Abang ready eh? Aku jatuh tak ada muak. Ayam. Aduh. Ayam goreng ah. Ayam goreng Mek ni. Hey hey happy. Happy please. Aduh, amai pula tiga orang. Hey guys. Happy. I can shoot him. वो गने बोल Hey, hey, hey, help, help, help, stupid. Help. Stupid motherfucker. Ditembak apa? Five, four, three, three, two, one. Malaysia boleh. Malaysia is the best. All pro live him. Motherfucker. Motherfucker. Aduh, Stay in Malaysia. Sampai oi. Yeah. Only Asia. Eh apa kan mouse aku ni? Mouse apa eh? Mazim. Nice ada kereta ada semua lengkap. Aduh mouse aku rosak oh, tu aku ni. Mak bawaan tu. Aduh guna tu jangan jahanam. Aduh tak ikut macam ni. Careful careful guys. Got motherfucker here. Babi tu Cak ayam Tak, Aziki serang kot Serang mati lah Apa mana pun Cak ayam Aduh, mahu usah ah. You all noob, motherfucker noob, fucking noob Play like shit, unforgiven Die soon ah, ah. Going to die, no medkit You have nothing <laughs> Going to die Yeah, going to die ha <laughs> ha ha ha ha. ha, ha, ha, You're going to die. Ah, ah, ah, ah, he's coming up. And you're going to die. Diam dulu. He's coming, he's coming up. Come on, he's going to die. Bye-bye, you're going to die forgiven. Kat mana rumah dua biji tu? Kilang tu? Oh, ramai bawah, ramai. Tak, tak, tak. Satu tim. Okay, to die. Weh. Pak tu keluar. Dah uli Oh, semua orang apa? Ha, tu keluar. Azim Azim tu keluar. Maintenance ah. Cuma masuk balik. Apa ni? Oh, shit. Kan Weh, bodoh je. Tali boleh Tali. kan? try keluar betul masuk balik. Tu dia. Sikit gila menang. Nyeruk, nyeruk. push lagi seorang apa? Ada lagi seorang kan dekat tu. Oh, kat tengah eh. Ni kita eh. Oh, dia datang sini. Dia datang sini. Mana? siut. Ah, 6735. Apa tu? Oi, tai. Hello. Ini aku eh. bawa shock Oh, Ha. Oi. What the? Aku dekat luar rumah tu dia je Okay aku nampak Ada oh. Wow <laughs> Kau lapan kot <laughs> vậy sao mua vậy như vậy. Ừ. Duy nhất được vậy.